Yeah. Ese Black Lion. Yo, Daisy, you're gonna kill him. Mami, me elevas al cielo, quiero un poco de lo vente a mi city primero, pronto llenaré el coliseo, mami, me elevas al cielo. Uh, uh, uh, quiero estar pegado a los real rich, my, me a los Valorado igual es un beat Mi tacti transita lo meet and uh, Mi tacti transita lo uh, mm, Practico y te domestico quieren bajar mi estado anímico ¿Cómo te explico? Te falta tu banda, no puedo ni contra mi equipo, chico malísimo uh, Estamos en busca de billetes, gira, viajar a rolete Me para la para la para como un fucking el ella se lo mete Vente pero sin drama, enrola pero sin drama Fucking tu comedia, estamos puestos para los 8 de la cena What up, son, son, son Ella me lo mueve si fuera un dembow Cuando agarro Sube la nota a los smoking Con los míos andamos low Siempre fumando de hockey Sube una foto al story Sube la nota a los smoking Cabrón yo tengo los míos No necesito de nadie para qué Tu puta me llama, se vuelve loca Cuando yo subo todos los mes Gracias a los mío, tengo a todos los míos, forreando y marcando la crema Sigo bendecido, siempre ando lucido, cabrón, me visto en la mes Venimos a marcar posada en el mapa, cabrón, nueva liga mundial Yo tengo los míos puestos para el joseo, tampoco nos vamos viral Yo no me la creo, mi bicho en tu boca no sabe ni de qué rapear Tenemos la crema, la que se encrema la cara tu puta facial Ranche Crow, llanto lente, Black Lion el mundo bajo grande, cabrón.